असलम viewers welcome to my channel studies articles by my D I hope so आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी आज मैं जो आर्टिकल लेकर आई हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद आर्टिकल है जैसे कि आप इसके टाइटल में देख सकते हैं reduced syllabus at HSC level आप जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया है तो उस हिसाब से मैं फिर आप लोगों को मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूं कि है कौन कौन सा ठीक है तो आप काइंडली इस मेरी इस वीडियो को पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि इस तरह के यूजफुल आर्टिकल्स आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम और साथ ही साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ आप प्लीज़ गौर से मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छा जी हम्म, पहले मैं आप देख सकते हैं पेज नंबर्स और हाँ आप लोगों को अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो वहाँ से आप लोग उसे अप्रोच कर लीजिएगा अच्छा जी उर्दू का पेज नंबर वाइज बताया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं अगर पार्ट वन में हैं आप यानी नाइन्थ में हैं तो page one page thirty eight English का page two three thirty nine forty actually ये जो पेज नंबर्स है ना इनके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होते हैं ठीक है आप देख सकते हैं साथ साथ मैं मूव करती जाती हूँ आप नोट करते जाएँ कि देखें सारे चैप्टर्स के पेज नंबर्स हैं आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो तब भी हो सकता है काम पेजेस नंबर आप नोट कर लें अच्छा जी उर्दू का आप देख सकते हैं ये चैप्टर काहली हिजरत नबी आराम सुकून इम्तहान कदर अयाज हम नात पेवस्ता रह शजर से गज़लें कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं ये साथ में इन्होंने ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि आप मज़ीद एडिशनल जो है वो देख लें शामिल निसाब तमाम हंसदा नज़म गज़ल और कवायद इंशा इनकी मशक़ी सवालत से पेपर बनाया जाएगा यानी जस्ट एक्सरसाइज से ठीक है अच्छा जी इंग्लिश पार्ट वन यानी नाइन्थ क्लास का आप देख सकते हैं chapter saviour of mankind की ये कॉन्टेक्ट दिया हुआ है हजरत Asma daffodils drug addiction Sultan Ahmad काइवजन एक्चुअली दिए सारे चैप्टर्स हैं लेकिन इनके कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे ना कि कौन कौन सा ओवरव्यू है आपका इंक्लूडेड और ये देख लें आप ग्रामर्स में क्या इंक्लूड है इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू आ रहा है आप काइंडली जो मैंशन कर दें मैं आ, कोशिश करूँगी कि साथ ही साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि क्या है ठीक है वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है अभी देखें ग्रामर कॉम्पोजिशन ये एक मिनट हाँ जी ये देखें वर्बल जेरेंट्स एक्टिव पैसिव ये सारी चीज़ें वो है ना जो आपके अगर इंग्लिश में से भी आपको कोई चीज़ कोई आर्टिकल नहीं समझ आ रहा है काइंडली आप मुझे मेंशन कर दें मैं वहाँ पे आपके लिए एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी बेशक इंग्लिश की ही सही एक्टिव पैसिव है ये ग्रामर का कोई भी पार्ट है विद एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूँगी तो आप ये देखिए अब ये है जी मैट नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स अच्छा अब ये जो आपको मैं बता रही हूँ एक्सरसाइजेस तो हैं ही हैं इसमें जो क्वेश्चंस है ना इनके सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं लेकिन जिनके एडिशनल पार्ट्स इंक्लूड हैं वो ये हैं ठीक है लाइक आप देख रहे हैं मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ये आप देख रहे हैं ये जो पार्ट्स आपको शो कराए हैं मैंने ये जो सेलेक्टेड पार्ट्स है ना ये इंक्लूड है और अदरवाइज आपने अदर पार्ट्स नहीं करने real and complex number logarithms और ये सारे जो है ना ये सारे इंक्लूडेड हैं फिर इस तरह चैप्टर फोर के भी कुछ additional chapter five six seven eight ठीक है ये नाइन टेन जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं साथ साथ थोड़ा सा स्क्रॉल करे जा रही हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता ताकि आप देख सकें ईजीली जो भी आपका कोई भी इशू है अच्छा इसके अलावा जो है वो जनरल मैथमेटिक्स वाले वो भी ज़रा अटेंशन दे दें इस पर जो जो आपके चैप्टर्स हैं इसमें आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा ये हाँ जी इस्लामियात का ये है कि आपने जुज़ अव्वल में सूर्य अनफाल की सेलेक्टेड आयात करनी है ठीक है और हदीस भी सिलेक्टेड हैं इसके अलावा ताल्लुक हदीस नंबर पाँच सौ एक मौजूदी मुताल में कुरान मजीद का करना है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज़क़़त ये इंक्लूडेड है नाइन्थ क्लास के इस्लामियात के सिलेबस में पाक स्टडीज़ में देख लें आइडियोलॉजी और ये जो है ना आपको एडिशनल मतलब कि एक ओवरव्यू दिया हुआ है टॉपिक्स का जो जो आपने इंक्लूड करना है ठीक है हाँ जी इसके साथ ही फिजिक्स में आपने कौन कौन से चैप्टर्स की कौन सी हेडिंग्स करनी है आप वो देख सकते हैं आई होप्स आपको स्क्रीन विजिबल है और अगर आपको फिर भी अगर ब्लर थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है तो आप काइंडली वो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है वहाँ से आप कर सकते हैं एक्सेस इस डॉक्यूमेंट तक ये देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट स्पेशली आप लोगों के लिए ही डाउनलोड किया है मैंने कहा स्टूडेंट्स को मैं एक्चुअली बता तो दूँ अच्छा इसके अलावा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि कौन कौन से इंक्लूड हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा लेकिन चलें जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक कर देती हूँ फेवर रिड्यूस्ड में और ये इसी के साथ मैं आपको ये एक टाइम मेरे पास कम है मैंने थोड़ा सा बता दूँ तो ये आप देख लें और अब साथ डिटेल आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का लिंक तो hope you like and subscribe my channel for more videos की waiting for more series articles thank you